का सामना सत्य मंदिर सत्य का सामना करें ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर सत्य का सामना करें सच बोलें तो हमारी आदत शुरू से सच बोलने की बढ़ जाए अगर हम झूठ छल कपट के अपनी भावना रखेंगे तो हम सत्य का सामना नहीं कर सकेंगे इसलिए हम सत्य का सामना बोलें और चार जनी के सामने भी एक बात जो है बार बार सत्य के साथ कह सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं तो ये हमारे सत्य का आविष्कार नहीं कर सकते लेकिन इसका सा, इसका सामना हम जरूर सबके सामने इसे स्वीकारें और तो बेहतर होगा कि इसलिए इस ऐसे ही इस प्रकार जिए एक बार जब हम आप सच्चा प्रमाण पत्र जीवन बिना गुरु के बिना सबके धीरे धीरे दुख में विवाहित दुख हो जाए तो ऐसा इसलिए क्योंकि संघर्ष समाप्त हो जाता है आप विभाजित नहीं रहते हैं आपकी बाड़ी लड़खड़ाती नहीं है आप सत्य बोलते हैं इसी प्रकार से अस्तुत्व संगीत में बन जाता है तो आप सब कुछ भी जानते हैं सब कुछ देखते हैं समझते हैं लेकिन आपकी जबान कुछ और कर कहती है और आँखें कुछ और कहती हैं और आपकी हाथ पैर कुछ कहती है अनेक बार लोगों को पूछिए तो कहने कि वो बहुत खुश है लेकिन जब अंदर से उसके चेहरे पर मुख से आती है तो सूखी दिखाई नहीं देता है लेकिन आप इसे हैं कि अगर दस झूठ बोलोगे और एक सच बोलो तो सबका सामना कर सकते हो इसीलिए क्योंकि हमारे पर चेहरा नहीं बुझ सकता है न मन असंतोष होगा न मन तो खराब होगा हमारे चेहरे पर खुशी ही खुशी रौनक प्रफुल्लता और प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी अगर आप ये आवाज़ अपने चेहरे पर बैठने के लिए खड़े होने का ढूंढ करेंगे तो आपका ही नकारात्मक ऊर्जा आएगी ना खुश रह सकेंगे ना आप खुशी को खुश देख सकते हैं अतः आप वास्तव में खुश होना चाहते हैं तो मंगा सत्यता के सामने खड़े होकर संघर्ष करो और अपने जीवन में खुश रहने का मन चेहरा बनाओ इसीलिए आपको ये झलक आवाज़ उठाती है संगीत की मधुरता होती है इसलिए सत्यता का सामना करो असत्य मत बोलो झूठ मत बोलो और दूसरों के सामने कड़वात मत बोलो ये हम हमारे सत्य बोलने ही का सामना है तो इस प्रकार से हम अपने को सत्य बोल सकते हैं और सत्य का सामना भी कर सकते हैं अगर हम ये आपको सत्य का पर्व पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा दें बोलो श्री